උතුරු පලාතේ සේවය කළ ජේෂ්ඨතම සහ සම්මානනීය දමිල මාධ්‍යවේදියකු වන පොන්නයියා මානිකවාසගම් අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. වීරකේසරී පුවත්පතේ වෞනියාව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදිකු ලෙසයි ඔහු මාධ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයට ප්‍රවිෂ්ට වුණේ. BBC දෙමළ සේවය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යායතන කිහිපයකම විශෂාංග රචකයෙකු සහ වාර්තාකරුවෙකු ලෙස ඔහු සේවය කරනු ලැබුවා. දකුණේ සිංහල මාධ්‍යවේදීන් සමග ඔහු ඉතා කුල්ලු පංගව කටයුතු කරනු ලැබුවා. උතුරු කරේ මාධ්‍යාවරණ කටයුතුවලදී කිසිදු බෙහෙදයකින් තොරව ඕනෑම මාධ්‍යවේදයකුට අවශ්‍ය සියලුම සහය ලබා දෙන්නට මේ නිහතමානී ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදයා කටයුතු කළා. නවක මාධ්‍යවේදීන්ට ශේෂ්ත්‍රයට පිවිසීමට ගුරු හරුකම් ලබාදීමටත් ඔහු කිසි විටකත් පසුබට වුණේ නැහැ. භාෂා තුනෙන්ම කටයුතු කිරීමේ මනා හැකියාවක් තිබූ මාණික වාසගම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සම්මානය ඇතුළු සම්මාන කිහිපයකින්ම පිදුම් ලබා තිබුණා. පිළිකා රෝගයකට ගොදුරු වී ඉතා කෙටි කාලයක් අසනීපව සිටි ඔහු මිය යන විට 76 වන වියෙහි පසු වුණා. අභව ප්‍රාප්ත පොන්නයියා මාණිකවාසගම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද බෞනියාවේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.